ဆင်းပြေပြင်းကိုထွက်ရမယ်ဟာလားဆင်းရဲမယ်ငတ်မယ်အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဟာလားဗမာပီပီဗမာသွေးကိုပြပါအထက်ဘိုးများရဲ့အမိတ်ကိုလည်းနာခံပါအထက်ဘိုးများကလည်းသာတူညီညရဲဘော်စိတ်ထားပါရဲဘော်တို့ကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းကျောက်ကိုယ်တိုင်ရဲဘော်တို့နဲ့အတူဟာလားချီတက်မယ် ဗမာရန်သူကိုခြေမောင်းကြအနီးကဆုံးရန်သူကိုရှာပြီးတိုက်ကြဒါပဲစင်ရင်ခွာတစ်ချက်ပေါင်းရင်နေချဲတွင်မိလောက်စီရမည်အာနာရှင်စရိုက်ဆိုဖက်စင်အမိုက်မျိုးရိုက်ချိုးတော်မည်တို့နိုင်ငံကမကြခင်လွတ်လပ်ရေးကြတော့မှာကွအဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးကြဖို့အတွက် ရိရှာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ကွာဖြစ်ပါမလားဘုရားကသူတို့ကဗြိတိရှာတွေဝင်သွားပါမလားဘုရားဟေးကောင်ထုံးလားယုံရရမယုံရရငါတို့ကလွတ်လပ်ရရဖို့အတွက်တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ကွာအတွက်ကမရောဖွင့်ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကိုယ်တကယ်ပဲတနေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရဗြိတိရှာကိုလည်းထုတ်တိုက်ရမှာပေါ့ကွာဘာလို့ကျုပ်တို့တော်လိုင်းကြီးကဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာလဲဘုရားဟာဘာလို့မပြီးရမှာလဲကွာလွတ်လပ်ရရငါတို့တော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးပြီပေါ့ကွာ မခံတော့ပြီအော်သူ့ဘဝမှာမလျှော်သေးအထွတ်မြတ်ဘဝကြီးလွတ်လိုက်ရမည်အသက်ကိုပေးလို့ဝိသ္စာဆိုပြီ အောင်နိုင်ပါပြီကြည်ဖြူစဲမို့မမေ့နိုင်ပါတော့ဒီဟေးကောင်ထွန်းလာလာခက်တက်တက်လျှောက်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကျုပ်ဒါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့ခီးဆက်လာတာကြာပြီဗျာဟင်းတော့မရောက်သေးဘူးလားအေးရောက်တော့မယ်ထင်တယ်ကွာကျုပ်ဘိုက်စာလာပြီဗျာဟာငါလည်းတူတူပဲကွာထွန်းလာရ ဘေးပန်းတော့ရောက်တော့မယ်ကွဟာပူတားမယ်ပူကြရထားနဲ့လေရှေ့မှာမီးပြက်ပြက်လေးတွေ့ရပူကြရအေးလားဘာရောက်ကွာ ဟုတ်အေးမလဲကွာသူတို့ဘိုက်ရန်စားနေလို့ခမင်းတစ်နှစ်လောက်ကြည့်ပါဟာစောစောရှိသည့်ကွာမင်းတို့ဘယ်ကတရောင်းစားရလဲကွာနော်ကျောက်တို့တရောင်းစားတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာခီးတော်တွေပါဒါငါဖိုးစွန့်ကပ်ဖို့ကွာအလူလုပ်ဖို့ကွာကြည့်ပါဗျာကျောက်တို့ထမင်းမစားရတော့၃ရက်လောက်ရှိပြီရန်စားနေလို့ပါဗျာ အေးကွာတော့အစမစားဖို့ထမင်းကျိုးနဲ့ငကြင်းနှစ်တွေရှိနေဖက်စားပါကြတော့တော့တော့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဖားရေးအေးမောင်ဒီကောင်ကငါဖုန်းဆုံးကမ်းလို့ဟိုဘယ်တောင်းသားလဲမသိတော့ဟိုကလေးကိုလမ်းသွားရလို့ပြောတာဖုန်းဆုံးလက်ထိုင်လေကွာအေးမောင် ပြောရမင်းပြောရမစောကြီးဟာဒီပဲလာတာဟုတ်တယ်ငါကမှနည်းနည်းနောက်ကျနေပြီကွာရှင်လေးတောက်ကွာဆရာတော်ကြီးကဒီနေ့နောက်ကျတယ်လို့လေ တော်ဖွင့်မှုဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ပဲတနေလေးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရကြစီတဲ့သူရဲ့ငုံနဲ့ဘူအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့မြန်မာလေးအတွက်တမတော်ဖွင့်မှုဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ပဲတနေလေးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရကြစီ အောင်ဆန်းတဲ့အာသာနေတွေ အောင်မန့်စကြရှာလီတဲ့ရာဇဝေအထောက်သက်တည်တဲ့ရှိရမယ်မောကိုလေးချူလောက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဟိုအောင်ဆန်းရဲ့ဒီတော့ပါဟောဒီနေ့ကတော့တောင်ခုစားရှိရရှိဒီလိုမျိုးအေးစားရပြီလားကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ sorry ကိုကြီးအေးအေးဟုတ်ပြီခါနဲ့ကျုပ်တို့ကိုထမင်းကျွေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ရပါတယ်ကွာရပါတယ်ကွာဒါနဲ့အကိုကြီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျအားနာမည်ငွေရငွေရလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုငွေရကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာဘက်သွားတဲ့လမ်းလေးတစ်ချက်လောက်ညွှန်ပါအောင်ဗျအေးမကြည့်ဒီတာကြည့်ဒီတာဘောကြည့်ဒီတာကိုကြည့်ပြီးတက်တက်ဤတာတော့အဲဟင်္ဒရာတော့ကိုဖြူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျအေးအေးအေးကျေးဇူးပါဗျာဒီတော့ဟောင်းပါအင်း တော်တင်ကာလကနင်းတော်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဲ့တို့တို့သမင်း3ရက်လောက်ငတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဲ့ကိုငွေရဆိုတဲ့ရွာသားတယောက်စီမှာတို့တို့သမင်းတောင်းစားခဲ့ကြတယ်အေးမရရခဲမ ဟိုနေရခမရသရောင်းသားမန်းနဲ့ထမင်းကျွေးလိုက်တာကျုပ်တို့ရမ်းချစ်တဲ့ဘိုးကျုပ်ဗျဘိုးကျုပ်ဘိုးကျုပ်ဟုတ်လို့မအိမ်မောင်လားဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ခုလေးတွေရေဒီယိုနားတော့ပြီးခမရရှိကြေးလာပြောတာဗျအိမ်မောင်ရာမင်းကလည်းပေါ့ပေါ့ချာချာဟုတ်လို့လားကွာငါထမင်းကျွေးလိုက်တာသရောင်းသားလူကျွေးလိုက်တာဘိုးကျုပ်မဖြစ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ရမ်းချစ်တဲ့ဘိုးကျုပ်ဗျဟုတ်လို့လားအေးမောင်ရမင်းကလည်းဟဲ့ရဟုတ်တယ်ဒါကျောင်းလူရဲ့ဘုံကျုံဘုံကျုံဘုံကျုံမဲငါသိရင်လေ ငါဖွေးဆိုးကမဲ့ဟောင်းငါချကျွေးလိုက်တာကိုအေးမောင်ရာဘူးတော့မလားအဲ့ဒီလားတော့တော့မနေနာနေရမောင်းတော့တာဘူးတော့မလားဒီလိုရှိရင်ငါလေဖွေးဆိုးကမဲ့ဟောင်းငါချကျွေးမှာအေးမောင်ရာငါချကျွေးမှာငါအေးမောင် 我就买了的，我不会说干嘛，我家去买我。对。你买了一卷，你买了陪我共着买匹马归，你买了的你买了，是也都看看我家的的，都也有嘞，不好看的，阿萨尼的耶。你买了一卷，你买了陪。 တွန်ဒီမကွယ်တကယ်ပဲတနေလေးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံကကြံစီလေသူရဲ့ငောင်းနဲ့ဘူအောင်ဆန်းနဲ့အာသာနေတွေငါတို့မြမပြည်မိပါလား hello as a way နှစ်20တန်တရားဖြစ်အဲ့လိုတန်းလူကြီးဖြစ်သွားမယ်တော်ရရာကြီးချိန်လင်းတော့ဒီဒီနေ့ပဲရှိတယ်မှာလဲမောင်ဒီနေ့9နိုင်မှာပြင်အောင်ပဲကြည်ရစင်ပြေပါလို့ကိစ္စရင်ကောင်းတော့အမ်ပြေပါရင်အကုန်လုံးပိုထုံးလာလို့လည်းအဖို့ရတယ်လေစောစောပြန်ခဲ့နော်ဆက်ကြပါကြီးရဲ့မောင်ဆောင်းနိုင်တဲ့ဆောင်းပြန်ခဲ့လေ ကြီးမောင်တက်တက်ငငယ်ချက်ထားမယ်နော်။အေးပါကြီးရဲ့။မောင်သွားမယ်နော်။ တလုံးသားထဲမှာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုဆောင်းနိုင်နေတော့ပြန်ခဲ့တယ်ကြီးမောင်တက်တဲ့ခင်ချစ်ထားမယ်နော်ဒီကကြီးရဲ့ဟောဆောင်းမယ်နော်ရင်နဲ့ချီဝဲလို့လားမိုးနဲ့အတူငိုရအောင်အိမ်ကရဲဘော်တွေကိုဈေးချင်းတော့မဆွဲခိုင်းပါနဲ့သူတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်ကကြည်မခိုင်းပါအောင်မောင်ရဲ့သူတို့ဟာသူတို့လှုပ်ပေးတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မမြင်ချင်ဘူး လွတ်လပ်ရေးရရင်တော့ခြံလေးစိုက်ပြီးစာပဲရေးနေချင်တာဗျာမင်္ဂလာတုံကခြံလေးတော့ကြိုက်တာကြက်ငါတော့ဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးအင်းခြံမရှိရင်နေကလေးတွေကိုတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းထားခြင်းနဲ့ဗျာငယ်ဆုံးသမီးလေးကိုငကလေးတရံခမဲပေးဖို့နမောက်ကအမေစီပတ်စံလမ်းမှထားရတယ် လေးနိုင်စရာယနေ့တိုင်ကကြဆုံးနေပြီးတော့အာဃာလေးကောင်းကောင်းကြီးများအကိုကြီးမခင်ကြီးဆိုတဲ့သူနာပြုဆရာမကိုကျောက်ကချစ်တယ်လို့လက်ထက်ချင်တယ်လို့ခုမြန်မြန်သွားပြောဗျာချိန်မရှိဘူးကျောက်မှာအလုပ်တွေရှိသေးတယ်မင်းတို့လည်းမရနိုင်ပါကံကျမရဲ့ဘယ်အယုံနဲ့များ ဒါပေမဲ့မတမာသူလူစုရောက်တိုင်းပြည်ကြီးနလန်မထူတဲ့မမကြီးအိမ်မှာဆန်စီပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်လာကြတော့လို့လက်ခံရင်မင်းကိုအရင်ထောက်ချပြစ်မယ်လို့ဘိုးချုပ်ကကျွန်တော်ကိုကျင်းထားတယ်ဗျစိတ်ချပါဘိုးထုံးကြီးအဲ့လိုရှိလို့လားဟဲ့ဂရော့ရယ်ဆိုတာလက်အုပ်ချီပြီးဩဃာတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားမိုးရွာ တဲ့ဘိုးမှာကျမနှလုံးသားထဲမှာမျက်ရည်မိုးတွေရွာမမကြီးဘိုးချုပ်ကောင်သူအိတ်နေတယ်လူကြီးတွေစောင့်နေအားချပြီးခေါ်ပေးပါလားကျမမလို့ရဘူးသူတိတ်ပင်ပန်းနေတယ်အိုးအော်ဆန်ရည်ဗီဒီရှာကိုလည်းထပ်တက်ရမှာပေါ့ကွာ။ဟာကျုပ်တို့တော်လိုင်းကြီးကဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာလဲပို့ပြောရအောင်။ဟာဘာလို့မပြီးရမှာလဲကွာ။လွတ်လပ်ရေးရရင်ငါတို့တော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးပြီပေါ့ကွာ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတဲ့တုံညကစပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အုံပြချအလုံးလောက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေကခြေလန်းတလန်းလန်းရင်ခြားလွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကခြေလန်းတလန်းလန်းရင်ကျုပ်တို့ကခြေလန်း၄၅၀လန်းလိုက်နိုင်မှာအဲ့လိုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှနောင်၁၀နှစ်နှစ်20တန်တရားပြည့်အဲ့လိုတန်းလူညီလူဖြစ်သွားမယ်သူ့သူလူအရင်နဲ့စပူတိုင်းလုံးပုံခိုင်းတွေးကြော်သည် တို့တိုင်းပြည်ကျွန်းငပောက်ဘဝနဲ့အနုအောက်ကြတဲ့ဘဝဆိုကဲတင်ပြီခုဗမာပြည်ရွယ်ကောက်ပိုင်နီးလာတာနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဟာလားဟုံးတော်ကြီးများရဲ့အနာကိုကတ်ချင်ကြတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းရွယ်ကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အတွက်ဟုံးတော်ကြီးများကိုတတိယလာရတယ်တပည့်တော်ကတော့မကတ်ဘူးရှင်းရှင်းပဲမခံတော့ဘူးအော်သူ့ဘဝမှာမလျှော်သေးအထွတ်မြတ်ဘဝကြီးလွတ်လိုက် ဆိုပြီးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါနဲ့တုံညကစပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အောင်မြစ်ချအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေကခြေလန်းတလန်းလိုက်ခြားလွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကခြေလန်းတလန်းလိုက်ကျုပ်တို့ကခြေလန်း၄၅၀လန်းလိုက်နိုင်မှာအဲ့လိုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှနောက်၁၀နဲ့၂၀တန်တရားဖြစ်အဲ့လိုတန်းတူညီတူဖြစ်သွားမယ် Come ဝါကအစွဲတွေကြောင့်ခေါင်းဆောင်နေမကွဲကြ سنة أمسى عزاني